Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Ani Channel Yang ingin tahu apa isinya, simak terus videonya aku guys Hah? Oh, 好，谢谢。你给他打开。谢谢，妈咪一点。不要说冰箱。还有亮亮的吗？有，还有亮亮的。你都要把它运哦？是哦。对啊。

没有那个不是。怎么不能？什这个要写啊，不写，这写这哦。还要被夸。给他圣诞节礼物啊。我没有亮。咦咦，没有他不会不会亮吗？电。应该有家电呢。 试试看那的，交流，慢慢。电池啊，没有在看，应该有装电池了。耶耶哇！没有刹车哦，喜欢吗？有没有谢谢妈咪？你刹车不能走了，对不对？Nanti aja ya，buka eh。 哈。嗯，谢谢。滑滑过去，转弯，转弯，转弯。 <laughs> 转弯呢？可以转弯呢？你的头那边要转弯呢。转弯。这个很快，要要练一啊！点。就会学了啦。对，慢慢的，等一下会了。你学，你学，你学一学。 啊，对啊，棒哦。那个左右不能转对。我嗯。这样来滴，给你看，看一下。给你，等一这。后面有亮哎。 脚上去啊！先滑滑上，滑地板，一只脚先滑地板，一只脚下来再上去。先，一、二、一、开。 去了啊。 送给别人，哦，每天都要吃一包，至少一包。有空调，有空他这个不能我就要拆在家里玩，要拆一下。是轮胎那里。 谢谢。 cuando 领回去，知道吗？ 好，好了，上去一上去，哎，你要睡觉了嘞，还没听完呢，好好。 玩具我要带回去的哦，那你要齐心协力好不好，海哥哥？妈妈，我想，我的草莓味的，还有。啊！哎，你要吃啊，知道吗？知道。你没有吃，我就把玩具送给别人哦。这个全部都是我。哎，你要吃，你等了，你等了，知道好。好，谢谢，拜拜。好，拜拜，再见，再见。好，拜拜，拜拜。哎。拜拜。 buat Kak Tadu yang dari Cece tadi ya guys ini sih ini hmm, apa namanya hmm, lipstick lipstick tanpa pewarna ini hadiah Happy Christmas Happy Christmas jadi ya, કરે ya. oh kan oh yang ini yang gini Alhamdulillah ya guys, rezeki ya guys rezeki terus kalau yang ini ada tiga ini Rek satunya tuh seperti ini yang satunya seperti ini oh, iya, kalau yang ini agak-agak ada warna gitu. Siasin, yo kan dulu latin. semuanya tuh lipstick ini yang kecil ini yang kayak gini